Добрый день! В этом видеоуроке мы расскажем, как правильно удалить статистики закрытых периодов в Торксофт. Эта функция избавляет программу от старых и ненужных документов, что в свою очередь улучшает ее быстродействие и уменьшает размер базы данных. Косвенным результатом удаления статистики является то, что посторонние лица не смогут увидеть информацию по удаленным периодам. При удалении будут сохранены состояние взаиморасчетов с контрагентами, состояние складов на последний день удаляемого периода, суммы покупок клиентов, а также состояние касс и расчетных счетов. Но сперва нужно записать основные итоговые данные по текущей системе, такие как количество товара на всех складах, сумма долга по балансу с партнерами для поставщиков и для покупателей, баланс по финансовым документам для касс и расчетных счетов, общая сумма расчета скидки и общая сумма текущих бонусов по клиентам. Если после удаления статистик эти показатели отличаются более чем на одну единицу, то произошел сбой и нужно обратиться в службу технической поддержки, чтобы восстановить вашу базу данных из архива. Перед удалением статистик есть возможность сделать некоторые настройки. Для этого нужно зайти в пункт меню «Настройки», «Параметры» и выбрать раздел «Удаление статистик закрытых периодов». Опция «Переносить товары с нулевым количеством при удалении статистик закрытых периодов» позволяет выбрать, будут ли переноситься товары, которые на дату удаления были в нулевом количестве. То есть в приходную накладную, которая будет создана при удалении, не попадут товары, которых не было на складе, и их можно будет удалить из справочника. Настройка «Сохранять поставщика товара» при удалении статистик закрытых периодов отвечает за сохранение поставщика товара на складе на конец последнего дня удаления статистик. Она работает только в том случае, если установлен метод расчета себестоимости по партиям поставки в разрезах центра учета, или же по партиям поставки с учетом внутренних передач. Для того, чтобы приступить к удалению статистик, необходимо перейти в пункт меню «Анализ» и выбрать раздел «Период». Стоит отметить, что удалять можно только закрытые периоды. Закрыть планируемый к удалению периоды можно при помощи кнопки «Изменение состояния» «Закрыть период». Также важно отметить, что период не будет удален, если в нем есть реализация, возврат по которой произошел не в удаляемом периоде. Например, если вы продали товар в сентябре, а вернули его в октябре и пытаетесь удалить сентябрь, но оставить октябрь, необходимо либо перенести возврат в удаляемый период, либо реализацию в неудаляемый. После того, как все приготовления завершены, можем нажимать на кнопку «Удалить статистику закрытых периодов». Заметьте, что статистики будут удалены под тот закрытый период, на котором стоит курсор. После нажатия программа спросит у вас о том, находитесь ли вы за компьютером, который является сервером. Если вы за серверным компьютером, то нажимаем «Да». Нужно заметить, что удаление статистик с клиентского компьютера при работе в локальной сети делать нельзя. В следующем окне вводим номер лицензии. После ввода лицензии программа предложит сделать архив базы данных. Это необходимо для того, чтобы у вас была возможность восстановить базу данных в случае ошибки при удалении, а также если будет нужно посмотреть информацию по удаленным периодам позже. После успешного удаления статистики последний закрытый месяц не будет удален. Он необходим для того, чтобы начальные остатки брались с последнего дня закрытого периода. Соответственно, последний месяц будет виден. На этом наш видеоурок подходит к концу. Спасибо вам за просмотр. и Желаем удачных продаж вместе с Торксом.